どうもクリツミです今日は、えーと、ロンドンに来てますってことで、えーと、まずは、えーと、と後ろにあるロンドンタワーから行ってみたいと思いますはいじゃあちょっとチケットをゲットしたんで、えー、早速ここから中に入ってみようと思いますはいティム はいえーと、と俺なんか一眼レフの使い方よくわかんないんであのなんかフォトグラファーのティムに全部お願いしたいと思います So take good pictures for me You didn't even set the date yet I don't know how to do this Do you know? Yeah. It's really complicated. Like I have no idea how to use my camera. So let him do everything. なんかなんかやってる。 誰も見てないのにちゃんとちゃんと演じきってるあ止まったえ何これ兵隊ごっこしてる They train them and use them for carrying messages. なんかカラスをペットにしてますであれはあのなんかネズミ投げてました うわなんだ Is that mouse? Yeah. yeah. Okay. Ew. Yummy. There's a peeps. これは、えっと、マシュマロ。If Tim wants a peep, you have to share Tim because I know. I only want one. And then your jelly beans. Jesus. That's awesome. まあプレゼント交換をしてます。Jesus is blood. Jesus. This is his blood. Yeah. Where, oh my god. I got fired on that one. I'm like, I don't know this is the flavor of a jelly bean. なんか一生懸命説明してるけどイギリスの英語はちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど コスプレコスプレかななんか猿がいますこれはあれかな マントヒヒかな White Tower 白人のタワーかなでかでかはい。 time if you want to keep it, or do you want, to, do you want a different one? Oh, you dick. Biting. なんか演技が始まってます。 Gilbert declare, I brought my army here from Wales, and you are now gonna suffer as I destroy the King's newly painted White Tower with my siege engines! Prepare the trenches! Two, one, move!